Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. Este domingo les presento un video sobre los cinco motivos para tener plantas en el hogar. Les muestro además las plantas que tengo en el mío. Les comparto también una pequeña explicación sobre los beneficios que nos brinda el tener las plantas en el hogar. Me disculpo por no saber el nombre científico de las plantas que tengo. Solo sé el nombre con el que se les conocen aquí en mi país, Honduras. Espero que este video sea de ayuda, así que comencemos. Kansas that were very pleasant today. However, we are looking for a new front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading, 73 at the El mejor antiestrés es tener plantas, cuidar de ellas, verlas crecer o ver cómo el viento pasa entre sus hojas, o ver el precioso color de las flores si la planta tiene. También ayuda a relajarte porque genera satisfacción saber que tus cuidados hacen crecer a la planta y también mejoran tu autoestima porque ves que algo tuyo, algo que estás cuidando, está creciendo. El efecto visual que producen es relajante. También llenan de armonía, no solo estéticamente, sino que también psicológicamente. Produce una sensación de tranquilidad. 68 Las plantas purifican y dan vida a tu entorno en el hogar. Absorben gases contaminantes, atenúan la temperatura refrescando el ambiente en verano y produciendo calor en temporadas de frío. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation. We're about a half inch behind correction half inch ahead for the year and one and 53 hundredths behind for the for the year so far. We'll be looking for a little bit of a change tomorrow and of course the possibility of some scattered showers. Today of course there's nothing aportan elegancia y belleza al hogar. Una casa sin plantas, un hogar sin plantas se torna fría y monótona. Showing up on the radar, however, the satellite photo was pretty interesting for the western half of the U.S. Rain showers and thunder showers along that frontal system in that wide band of fairly heavy snows. Now, what will happen each time that you see the frontal system on there, that begins at 6 o'clock in the morning, and then you'll see the cloud pattern move until 2 o'clock this afternoon. So as of that time, of course, the front was way off in the northwest. Now, however, it's moving into the central part of the nation with a couple of high pressure cells behind it. Por ejemplo, para los niños, antes de regalarle una mascota, se le puede enseñar a que primero tiene que aprender a cuidar de un ser viviente y qué mejor manera que empezar a cuidar de una planta. espero que este video les haya incentivado a incorporar plantas a su hogar si aún no las tienen o a reforzar su amor por las plantas para aquellos que ya cuentan con su jardín dentro de su hogar. Si así fue, no olviden suscribirse, darle like y apretar la campanita para recibir notificaciones sobre mis videos nuevos y nos veremos hasta el próximo video.